chicken. You're my sweetie pie.

上班我去幼儿园啊！爸爸妈妈去上班，我去幼儿园。爸爸妈妈去上班，我去幼儿园啊！蹦啪啷啪啷蹦啪啷啪啷，啪啦啪啷嘣嘣，蹦啪啷啪啷。 就代替所有灯，让音乐代替话，语，声此时无声，嗯声有声。一梦到天涯，遍地是花香。流浪的人儿啊。 What's wrong? You're my sweetie. 迟道的边境，万里乌云天很晴，爱你的事情说了千遍有回应，岸边的丘陵崎岖不平淡无尽。